मा सर्वबुद्धबोधिसखेभ्यः नमः सप्तानां सम्यक् सम्बुद्धकोटीनां सश्रावकसङ्घानां नमो लोके अघता नमः श्रोतापन्नानां नमः सकृदागामिना नमः अन्नागामिना कर्ताना सम्यक् प्रतिपन्नाना नमो देवहीना नमः सिद्धविद्यार्हरशीना शानुग्रहसंवर्थान नमो ब्रह्मणे नमः इन्द्राय नमो भगवते रुद्राय उमापत्तिसहीयाय नमो भगव श्रीपञ्चमहामुद्रा नमस्मिताय नमो भगवते महाकालाय महाय त्रिपुरनगरवित्रापणकराय अभिमुक्तक्रश्मशानवासिने मातृकर्णनमस्मिताय नमो भगवते तथा गतकुलाय नमो ते पद्मकुलाय नमो भगवते वज्रकुलाय नमो भगवते मणिकुलाय नमो भगवते गजकुलाय नमो भगवते त्रिजशूरसेन प्रहर्णराजाय तथा गताय हते सम्यक् सम्बुद्धाय नमो भगवते अमिताभाय तथा गतायार्हते सम्यक् सम्बुद्धाय नमो भगवते अशोभ्याय तथागताय गतायार्हते सम्यक् सम्बुद्धाय नमो भगवते भैषज गुरुवाणो सम्बुद्धाय नमो भगवते सम्पुष्टितसालेन्द्रराजाय तथा गताय सम्यक् सम्बुद्धाय नमो भगवते शाक्यमुदये तथा गताय सम्यक् सम्बुद्धाय नमो भगवते रतनकुसुम्मगे राजाय तथा रहते सम्यक् सम्बुद्धाय तेषाम् नन्मस्थित्व इमा भगवतस्तथा गतोऽस्मि सिद्धात्तपत्रम् न मा पराजितम् प्रत्यङ्गिराम् सर्वभूतग्रहानिग्रहकारणि पराविद्या छेदनि अकालमृत्युपरित्राणघरीम् सर्वबन्धन मोक्षणि चतुरशीति सहस्राणा विध्वंसनगरे अष्टाविंशतिना नक्षत्राणा प्रसादनघरी अष्टाना महाग्रहाणा विध्वंसनगरे सर्वशत्रो निवार्णि घोरं दुःसुप्नाञ्जन्ना विश्वशस्त्र अग्नि उत्तरणि अपराजितम् महाघोरम् महाबला महाजडा महादीतम् महादेजम् महाजलम् महा पद्मङ्गं वज्रजिह्वज मालाजेव पराजित वज्रा विशाला च सल वायदेव पूजित साव्यरूपेत आर्यतारामहाबलपरा चेव वज्र कौमारिकुलरी वज्रमस्ता च महाविद्याकां चन्द्रमालिक कुसुमरत्न चेव वाय रोचन्दकुलाधराष्णीष विजृभलोचन वचारुणी च श्वेता च कमलाक्षी शशीभव इत्येते सर्वे रक्षम् कुर्वन्तु मम सर्वसत्त्वानाम् च ॐ वृषिगणप्रशास्तय सर्वदधागतो हुं ध्रुं भ्रुं हुं ध्रुं दमहनकर हुं ध्रुम् हुं धनकर हुं ध्रुरुम् अरविद्या सपक्षणकर हु ध्रुरुम् सर्वदुर्जानाम् सम्भनकर हु ध्रुरुम् सर्वयक्ष राक्षस ग्रहार्णा अष्टा विंशतीनाम् नक्षत्राणाम् प्रसादनकरहुं ध्रुम् अष्टानाम् महाग्रहाणाम् उत्सादनकरहु भ्रु रक्ष रक्ष माम् भगवत्सद्धा तत्र महावज्रोऽस्मिश महाभ्रत्यम् महासहस्र भुजे सहस्र शीर्षे कोजिशत नेत्रे अभिव्यज्वलिता तटक महावज्रोदार त्रिभुवन मण्डल ॐ स्वस्तिर्भव शादी भर्या अकाला मृत्यु भर्या धरणी भूमि कंपा भया उल्का पाद भया राजदंड भया सुपर्णी भया नाग भया भया देव ग्रह नाग ग्रह यक्ष ग्रह राक्षस ग्रह प्रेत ग्रह पिशाच ग्रह पूतन्नग्रह स्कन्दग्रह अपस्मारग्रह उद्मादग्रह छायाग्रह रेवतिग्रह जमिकाग्रह गण्डगमिनिग्रह God. नि कीलयामि महापशुपतिरुद्रकृताम् विद्यां चिन्तयामि कीलयामि नारायणा पञ्च पुत्रा कृताम् विद्यां छिन्तयामि कीलयामि तत्त्वगरुडसहीयाय कृता विद्या चिन्तयामि कीलयामि पञ्चमसहीयाय कृता नित्या चिन्तयामि कीलयामि भृङ्गिऋक्षिक नन्दिकेश्वर कर्णपति सहीयकृतां कीलयामि लग्नश्रमण कृतां विद्यां कीलयामि पढन्त कृता विद्यां छिन्दयामि रागकृता विद्या सिद्धयामि कीलयामि वज्रपाणि कुह्यकानि कृता विद्यां सिद्धयामि कीलयामि रक्ष मा ตัสตถากโตหิคัมสิตาตมัตรมนโมสุเตนาสิตานาลาคะพระพัสพุจาวิกัสิตาตปัตเรจัลลาจัลลาดังกาดังกาวิดังกาวิดังกาดาราดารามิดารามิดารางชินดาชินดาบินดาบินดาหูมหูมพัดพัดสวาาเฮเฮพัด अमोघभट अप्रतिमदभ वरप्रदभक् असुरविद्रापकभक् सर्वदेवेभ्य सर्वदागेभ्यः सर्वयक्षेभ्यः सर्वराक्षसेभ्यः सर्वगरुडेभ्यः सर्वगन्धर्वेभ्यः सर्व असुरेभ सर्वागिन्दारेभ्यः सर्वमहोरगेभ्यः सर्वमदुष्येभ्यः सर्व अमदुष्येभ्यः सर्वभूतेभ्यः सर्वपिशाचेभ्यः सर्वकुम्भण्डेभ्यः सर्वभूतन्नेभ्यः सर्वगच्छभूतन्नेभ्यः सर्वदुर्लङ्घितेभ्यः sarva vidya chare chaturu bhagini vajra kamari kulandhari mahavidya raje mahapratyangire vajra sangalaya mahapratyangira rajaya mahakala ेषुडीयेभ इन्द्रिये अग्नीयेभ रात्रिये कालगणीयेभ चामुण्डीये रात्रीयेभ कालरात्रिये कालरात्रीयेभ का मुक्तः कस्मशानवासि ये थटे टूकचित्ता पापचित्ता रात्रचित्ता विप्रेस्र अमायत्र उत्पादयन्ति कीलयति मन्त्रयन्ति च वन्ति चुहन्ति ओजा राक्षसग्रह प्रेतग्रह विशाचग्रह भूतग्रह कुम्भण्डग्रह स्कन्दग्रह छायग्रह अपस्मारग्रह ग्रह तिग्रहजनिकक्रह शकुनिग्रह मन्त्रनन्दिकग्रह लम्बिकग्रहणुघण्डपाणिग्रह च्वरमेकाधिका त्वादीयका स्रादीयका चक्रुधका नित्यच्वरा विषमरावादिका पायटिका स्वेक्ष्का सन्निपाति सर्वज्वर शिरोर्ति अण्डवभेदक अरोचक अक्षिरोगम् नसरोगम् मुखरोगम् हृदरोगम् कालग्रहम् कर्णशूलम् दन्तशूलम् हृदयशूलम् वर्मशूलम् पार्श्वशूलम् पृष्ठशूलम् उदरशूलम् कञ्जीशूलम् स्तिशूलम् ऊरुशूलम् जाघशूलम् हस्तशूलम् पादशूलम् सर्वाङ्गप्रत्यङ्गशूलम् ज्वर डा घटाकिनीज्वर तदृकाण्डुकिचिवलो तव सफलोहारिङ्गयोग ग्नि उदकमारवाैरगान्तारभकालमृत्यु त्रैक रैलचक वृश्चिक सर्पनकुल सिंह्याक्ष रक्षध रक्ष मृग स्वपर जीव तेषां सर्वेषाम् त्यङ्गीरम् यावद्वादशयो जन्माभ्यन्तरेण सीमा बन्धम् करोमि दिशाबन्धम् करोमि पारविद्याबन्धम् करोमि तेजो बन्धम् करोमि हस्तबन्धम् करोमि पादबन्ध